Ele foi! Eu tô mudando o tempo, não tá aqui, demorou, mas chegou. Caduco sobre o chute da rima. E é o mais educador é Vem, Benjamin, sou Não vou te mentir, esse estilo já tira muitos do crime. A gente mania na apoio, nosso objetivo é mais além Isso não é ele, é o cultura é pra camune de sangue Cultura é da M dos cotas, da Jovim, papão, educadores Cultura é o Samaí, o lema também dos tubatu Cultura é papo, de Cuba, é o nosso pão, consegue O Cultura é o cultura é vida, é o nosso ar que nós respiramos Cada um ajuda, não critica, então para de me criticar Pode meter, pode barreira, o nosso caminho é para frente Agora é minha vida é brilha, que não dá pra ficar bem com e também contributo. Agradeço ao nosso futuro por ter me ajudado a dar sentido e motivação. Se hoje eu sou o que sou, é graças a vocês e o Kuduro. Muitos dizem ser culturista, mas não dão no duro Velho estilo. Você é com duas mãos, parece estilo. Aqui na Tá viva do Cusão, estou convosco. Vamos dizer duro não morre, porque ali na minha veia corre. Na correria por sucesso, uns tropeçaram e assim caíram. Mas eu vim levantar duro e mostrar que esse estilo gonna do que